Sitges es un claro destino LGTB. Actualmente los osos también se encuentran allí y quieren llevar a cabo actividades propias para crear comunitat VR. Els objectius de l'associació VR Sitges és crear un grup de coneguts afins a l'hora de poder entre tots fer algunes activitats. Aquestes activitats es fan de diferents maneres, es fem dos trobades cada any, una que és al mes de maig i una al setembre, que és la que estem fent ara, Y el objetivo final, aparte de, de crear comunidad vea también a Sitges, porque no existía cuando quan vàrem el 2001, A pesar de ser una asociación pequeña, el voluntariado es bastante activo y predispuesto, dada la centralidad internacional del municipio para el colectivo LGTB. toti que no es una asociación que tenga un gran volumen de voluntariado, pero sí que los que son a vegades no son siempre los mateixos, pero ens arriba amics de tot el món. Llavors, a nivel externo, como a nivel intern siempre se ayudan de una forma u otra. El voluntariado, sin embargo, suele ser, como apuntan, un tema de amistades y simpatía. Las entidades pequeñas en general expresan las dificultades que se tienen para construir una red de voluntariado. Villarsichas no es una excepción. No es un, no es que tinguem queja de que no dongui per crear una infraestructura de voluntariado. Es que es muy complicado. És a dir, no tenim temps, som dues persones, cadascú tenim una feina, cadascú tenim una vida molt, molt eh, completa, al qual el temps que podem dedicar és de, de, moda, de modus organitzatiu. Eh, llavors, crear una infraestructura reglada de voluntariat és molt difícil. Les úniques dificultats que pràcticament poden haver-hi són el temps, d'on traiem el temps per, per fer-ho tot, perquè eh, hi ha, és, necessitem quasi dies sencers abans de la trobada per, per poder-ho per, per poder fer. Las dificultades organizativas de los eventos no esconden la satisfacción del trabajo hecho, de las cosas que salen bien y del espacio y el tiempo compartido con la comunidad y que tienen unos beneficios que se comparten más allá de los días de las actividades concretas. La gent com es despedeix, que quasi ploren, les abraçades que ens donen, els llaços d'amistats que que creem amb tota la gent que, que ens ve i, bueno, de fet, nosaltres obrim les portes de Sitges perquè puguin venir aquí, però també ho fan ells amb nosaltres quan anem a, a les seves ciutats. Eh, es creen uns vincles d'amistat. Jo afegiria també que una part molt satisfactòria són tots els ajuts que podem fer després, que parlàvem. Aquests ajuts pensa que des de poder financiar els estudis de dues famílies sense recursos a Sitges, poder ajudar a operar més de 20 nens cada any de catarates a la Índia perquè no tenen recursos i seria un problema. Poguer eh, tindre els dos nens que tenim apadrinats a Nepal, que ens envien cartes de com van els estudis, que un d'ells ha tret una beca, eh, eh, poder ajudar a la, fundació, a la Fundació Lucia, que és per la reinserció de nens amb sida dintre de la societat perquè no siguin discriminats. La satisfacció és grande. el trabajo voluntario duro y los beneficios sociales directos importantes. Las entidades pequeñas reinventan la tarea voluntaria.